Salut! Uite, vreau să-ți vorbesc astăzi despre a ascunde. Mulțumesc, Mirela! Um, eu lupt uh, de foarte mult timp să-mi arăt sufletul și m-am gândit că asta se vede în relaxarea mea, în liniștea mea, în, uh, pe fața mea, în privirea mea și m-am gândit să, să spun astăzi că, uite, vin astăzi de la o repetiție unde am fost foarte bucuroasă, foarte fericită, m-am simțit foarte bine uh, cu tot ce s-a întâmplat, uh, de la scrie despre tine. Și uh, n-a fost nevoie să mă machez la repetiții și m-am gândit să fac acest video tot așa, fără să fiu machiată. Uh, cred că eu, îți spun de mine, eu când mă machez vreau să ascund o stare proastă, vreau să ascund, ascund niște gânduri negre, uh, vreau să ascund uh, faptul că nu mă simt perfectă, iar acum nu-ți mai ascund nimic. Uite, am venit în fața ta nemachiată, să vedem. Dai cu pietre în mine ce se întâmplă. <laughs> ascunde cred că este un sport uh, național și internațional a ne ascunde adevăratele noastre stări sufletești. Hai să nu ne mai ascundem. Pentru tine ce înseamnă a ascunde? Ciao!